ini ekstrim teman-teman aku licin nih Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah. Ha? Nak nak nak sampai tu. Nak nak sampai tu. Hmm? langsung sukula baik kula. que tem que andar.